Bonjour mes amis, euh, ça c'est Monsieur McNee et je parle aujourd'hui à toi à propos des euh, les équations et particulièrement je veux parler à toi à propos des équations avec addition ou soustraction. Tu connais beaucoup de sortes d'équations, simplement c'est comme 2 plus 3 égale 5 ou peut-être avec soustraction, nous avons 6 moins 1 égale 5 aussi. Dans ces équations, tu connais, il y a deux côtés et c'est séparé par l'égalité. Nous avons la même sorte de choses aujourd'hui. Nous avons deux côtés ok, de l'équation et c'est séparé par inégalité. Dans ces sortes de questions, qu'est-ce que tu cherches et pour un numéro qui manque, un, numéro mystère. Et qu'est-ce que tu dois faire et pour éliminer les choses sur un côté pour trouver la réponse. Sauf, la grande chose avec ces sortes de questions, qu'est-ce que tu fais sur un côté, tu dois aussi faire pour l'autre côté. Comme tu peux voir, pas tellement difficile, mais c'est important parce que comme une échelle, c'est une choses comme ça, les choses doivent être égales sur un côté et l'autre côté. Alors, <clears throat> qu'est-ce que tu fais? Tu prends et tu cherches le numéro mystère et tu peux remplacer avec une lettre si tu veux. A, B, C, N pour numéro, comme tu veux. Euh, simplement, je vais choisir N pour numéro. Ok, so ça c'est le numéro mystère. Mais encore, si tu veux faire A, B, C, c'est à choix. Et quand nous avons ici, nous avons N plus 1, 2, 3, 4. C'est plus 4. Pour éliminer tout ça, on doit faire moins 4. Ok, So plus et, euh, plus moins, c'est éliminer les choses. So plus 4 choses, on doit éliminer 4 choses. So faire ça. Mais c'est pas égal maintenant, on doit faire ça à l'autre côté aussi. So, on fait 1, 2, 3, 4. Et on élimine ces choses. Vraiment, ça c'est moins 4. OK? Et comme tu peux voir, N, et encore ici, le mot mystère, et qu'est-ce qu'on doit faire? Et simplement compte combien de balles ou choses qui restent. Un, deux, trois, quatre. Et comme tu peux voir, c'était huit choses. when le cat, est vraiment n égale Cat. Alors ça c'est le concept. Avec l'équation, tu as deux côtés séparés par égalité. Et qu'est-ce que tu fais pour un côté? Pour isoler ou juste avoir un numéro elles-mêmes, tu dois faire sur l'autre côté aussi. Regarde les pour aider toi avec les prochaines étapes. Merci beaucoup.